ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсиони ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали колхозобод тв биед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад салому алайкум патшои калхозобод тв ина бачаҳо чихоли мошина бистаа чихоло сумка мекунем ина бачаҳо чихолои барои хитон паталог маталога паталог чихол барои дар чанд сумона ягарта барои паталог метрш 120сона барои заданаш бо аден насу мегирем метрш 120сон заданаш бо аден нарх мешавад масол як опел асраҷира ёки каравана ёки хизбек як паталог зани чанд мешава таҳмина қати хат устош паталог зани 400 сомон 350 сомон 500 50зависаатҳам машқати ина мақсад материалош фарқ мекарда ина чихолҳои мошино чанд сум ака ё не 850 сум инам до як 750 чихел машина мешава ё любой машина мешава 850 сум ёш ёш 750 сомон ина 750 сомон ёш и opel vectra hatchback ро asraji zafira мешава 680 сум 680 сум и дис камекада ки қафоги ёша ҳамаш комплект комплект я дита пеш дита қафо ин бачо комплект аст 600 сом 800 сом 550 сом 550 сом мерседес амда ин ёш чи 500 сом 500 сом бачо ин 550 сом ёш хеле ёш чи пашмеш 550 сом 550 ёш ам чортага ҳамаш комплект ан сетка чи 550 сом нашед 550 сом не масач ку ака 270 сом 240 сом 200 сом 160 сом як хиш тока тока шо 270 сом ин бачо чиқони тарфи да ҳама машин аста чанд биам ба тайота инам сур тайото қиматтара ка ина варко ка тар қиматтара ка ки 120 на дора да 100 сауна дора опело 95 сауна тарфи даша парда дар каравана хиҷбе ка захира бисад сома парда чи парда ам дай парда 96 сауна 96 сауна бачо бозори калхозобот тамошо кунед ҳама чизош аст нархош арзон нада хоша ра қавоша мемонем зам занем патолог матолог чи хол хол чизе боша маша зада метем ачо майла ка саломат боше марори то ном то чи бида ка фазидин ака фазидин ина бачо акумулятор пурсида бида инам акумулятор буда ина турки турки неч пул була модра ка турки ма эн мордан неч пул панаса паса 370 сом 370 сом панаса бида аха кёна шабда 370 сом ина бачо пасен пасен сор тайм турки ай Yana qaysilar yaxshi bo'ldi aka? Qaysi hammasi yaxshi. Yana 3 hafta so'ng bir. E, mashina javob bitaman, sen organizm etib berasiz. Sertifikat do'rayna, tur sertifikat na do'ray. Gamnes. Yana bacho sensor garantiya do'shlar bars. Hafta so'mon ham Bodir aka? Hafta so'mon. Yo'q, arzon. Akmatada 420. Akmatada bo'lsa 420. 460 ga tushadi shu. 460 so'mon. Nega 700 yozib qo'yibdi-yu? E, reklama. Reklama. пулас 460 сомон баъдтар ина бачо агар аккумулятор кӯна шавта 460 сомон 50 сомон мешава чанқа мешава шид ина бачо зарядка бераш қанча ба одар ака 10 сомон 10 сомон ина бачо нечи соат турада соат кӯна турада кара бо ина анка боша ина соатиш қати места я соат места да соат места як рӯз места беймало бачо чор сутка места нархиш як хилай нах сомон майли бодар ака мо писомо бунем нима қилмоқчи бурад tomosha qilamiz deydi